А, всем привет, все-таки решился сделать туториал по color грейдингу. Э, расскажу, какими инструментами я пользуюсь и так далее, поэтому все, короче, сразу контент. Давай. Будем цвет делать в плагине Lux, и первый эффект, который мы добавим, это Ranged HSL. Я не знаю, как правильно оно говорится, полдня потратил, я не знаю. Если вкратце, мы этим эффектом можем заменять цвета других цветов, Э, менять насыщенность цветов и так дальше. Я не буду объяснять каждый шаг, который я делаю. Я скажу, что Hue он заменяет цвет, Saturation это насыщенность цвета и Lightness это более темный цвет или более светлый цвет. Следующим эффектом я добавлю поп, если вкратце он добавляет более четкую картинку, более четкие линии на кадре. Следующее, что я возьму, это будет Light Flex. Flex. Вкратце он берет темные участки в кадре и делает их светлее. И с помощью Color можно еще разные цвета к нему добавлять что тоже очень прикольно. Теперь мое самое любимое это Ranger Saturation. Он берет э, светлые, темные и средние тона и меняет им насыщенность. И поиграя с настройками, можно сделать классный эффект. Э, поэтому вот так вот. Мне кажется, получилось прикольно, поэтому давайте еще сделаем один пример. Опять возьмем Ranger c сделаем синий более голубым, поиграемся с настройками и дальше. Теперь снова добавим Pop и Ranger Saturation. Все по старинке, играемся с настройками, пробуем что-то новое. так, да. Теперь берем вместо Lightflex Fill Light, и он отличается тем, что берет чистотени и высветляет их. Теперь можно взять флеер, можно, конечно, было и не брать, но он типа по краям берет светлые части и делает такие линии света. Круто сказал. В принципе, на этом можно было закончить, но я сейчас еще покажу пару прикольных эффектов тоже, которые можно вязать будет. Честно, до конца сам не разобрался, как он работает, но если поиграть с настройками, получается, типа, он берет два цвета каких-то и меняет им контрастность. <laughs> Потом можно добавить хроматик, он разделяет на несколько каналов картинку и создается хроматический эффект. <clears throat> да но не всегда юзать его надо, поэтому. Еще очень классный эффект Color Ranges. Он как Range Saturation берет э, высокие, средние, темные тона, только не насыщенность меняет, а цвета, которые там ты настраиваешь. Очень классно можно креативить с этим. Все, туториал закончился. Надеюсь, чем-то помог. Короче, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь говорят. Ronaldo.